我的歌，果果唱我的歌，啊，你歌呀，我的歌，坐上那高铁去。 是美丽风景，我不由自主地伴着歌声，眺望我的锦绣前程。 青春的背景多激情，让高铁正在复兴路前行。坐上了高铁去北京。 心情多么激动，告别了好友和亲朋，带上父母的叮咛，坐上那高铁去北京，一路都是美丽风景，我不由自主的。 雄伟的天安门和永不。